hello friends welcome my YouTube channel knowledge point तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोटरोला जी नाइन मोबाइल की जो कि लॉन्च होने वाला है 31 अगस्त 2020 only on Flipkart at twelve P साथ ही हम जानेंगे इस मोबाइल की highlights available offer rate and review and how to book this mobile in first sale दोस्तों स्टार्ट करते हैं दोस्तों बात करें मोटरोला की मोटरोला ने अपने आप में एक क्रिएटिविटी लाई है हम देख रहे हैं Motorola G eight power lite लाया साथ ही मोटरोला वन फ्यूज़न प्लस लाया और अब ये मोटरोला जी नाइन दोनों काफ़ी अच्छी तरक्की कर रहा है काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रांड निकाल रहा है तो लोगों को इसके तरफ भी अट्रैक्शन हो रहा है तो दोस्तों बात करें इसके हाईलाइट्स की तो इसमें आपको मिलने वाली है चार जी बी रैम चौंसठ जी बी रोम जिसे आप एक्सपेंड कर सकते हैं आप टू 512 जीबी तक जो कि काफ़ी अच्छी बात है और ये भी एक इंक्रीमेंट है जो दो से 512 जीबी तक इन्होंने एक्सपेंडेबल अप टू पहुँचा दिया है साथ ही बात करें इसकी डिस्प्ले की तो 6.6 इंच की एच डिस्प्ले ये भी इंक्रीमेंट हुआ है और बात करें कैमरे की तो इसमें आपको प्रोवाइड किया जा रहा है 48 मेगापिक्सल का पावरफुल क्वाड कैमरा साथ ही दो मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा दो मेगापिक्सल का आपको मिल रहा है माइक्रो कैमरा वहीं बात करें इसके फ्रंट कैमरे की तो इसमें आपको प्रोवाइड किया जा रहा है एट मेगा का पावरफुल फ्रंट कैमरा वहीं बात करें बैटरी की तो इसमें आपको मिलने वाली है फाइव थाउजेंड की पावरफुल बैटरी जो कि काफ़ी लार्ज ड्यूरेशन वाली है बात करें दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट इसका प्रोसेसर है जो इन्होंने अपडेट किया है साढ़े ग्यारह हज़ार रुपये में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है स्नैपड्रैगन 662 प्रोसेसर जो कि काफ़ी अच्छा और एडवांस फीचर्स है मोटरोला की तरफ से दोस्तों बात कर लें इसकी वारंटी की तो वन ईयर आपको मिलेगा ब्रांड वारंटी और वन ईयर साथ ही सिक्स मंथ्स आपको मिलेगा मोबाइल एसेसरी पर वारंटी दोस्तों साथ ही इसमें एक अपडेटेड फीचर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है द डुअल बैंड वाईफाई मतलब आपका जो स्पीड आपका नेटवर्क का वो हाई होने वाला है और बात कर लें फ्रेंड्स इसमें आपको दो सिक्योरिटी सिस्टम प्रोवाइड किए जा रहे हैं एक आपको प्रोवाइड किया जा रहा है फेस अनलॉक और दूसरा आपको प्रोवाइड किया जा रहा है फिंगरप्रिंट इस मोबाइल में एक खास बात है कि कि पे विथ अ टैप मतलब आप वन टैब से भी इसको पे कर सकते हैं ये मोबाइल सपोर्ट करता है एन पेमेंट को जस्ट डिजिटल पेमेंट के लिए अब बात कर लें फ्रेंड्स वाटर रिप्लेंट मतलब इसमें वाटर प्रूफ टाइप का आपको प्रोवाइड किया जा रहा है जो आपका थोड़ा बहुत पानी अगर इसमें चला भी जाए तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है ये भी काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों हम देखते हैं हैंडसेट पे आपको क्या क्या मिलने वाला है तो इसमें आपको प्रोवाइड किया जा रहा है एक handset charger U cable protected cover ये कवर भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है गाइड्स और sim eject tool warranty card आपको इसमें प्रोवाइड किया जा रहा है साथ ही इसमें आपको एयरफोन देखने के लिए नहीं मिल रहा है तो फ्रेंड्स ये तो कॉमन सा हो गया कि एयरफोन आपको आपको नहीं प्रोवाइड किया जाता है अब बात कर लें इसकी रेटिंग की तो दोस्तों अभी तो इसकी फर्स्ट सेल है तो इसमें कुछ रेटिंग नहीं हुई है लेकिन कंपनी की तरफ से कुछ रेट और रिव्यू हो जाते हैं वो हम देख लेते हैं दोस्तों इसमें आपको मिलने वाला ब्लूटूथ का फाइव पॉइंट जीरो वर्जन जो कि लेटेस्ट अपडेटेड है साथ ही इस मोबाइल में सपोर्ट करता है type C USB power cable जो आपके मोबाइल को काफ़ी जल्दी चार्ज कर देगा साथ ही अगर बात करें इसमें आपको मिलने वाला है कैमरा जो आपको सपोर्ट करेगा एच ये भी काफ़ी अच्छा मोड इसमें प्रोवाइड किया गया है तो ये कुछ आपको प्रोवाइड यहाँ फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है साथ ही यहाँ पर सेवन डेज रिप्लेसमेंट भी यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है दोस्तों आप बात कर लें इस मोबाइल को कैसे आप बुक कर सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कमिंग सीन और नोटिफाई मी लिखा है वहाँ पर जैसे ही आप सेल होगी उसके पाँच दस मिनट पहले आप ऐप ओपन कर लें और आपको कम इन और कम आउट करना है इस टाइप से जैसे नोटिफाई मी की जगह बाय ना हो जाए उस पर आपको जस्ट ना क्लिक करना है और आप आसानी से बुक कर सकते हैं और आपको प्री ऑर्डर करना है आपका एड्रेस डाल के रखना है आपके मोबाइल पर और आप जिससे भी पेमेंट करना चाहते हैं डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड पहले से डाल के उसमें रखना है और देन आपको पे कर देना है क्योंकि सी इसमें मुश्किल ही मिले क्योंकि फर्स्ट सेल है ये इसलिए दोस्तों एक बात और है कि इसमें आप नोटिफाई मी में अपना ईमेल डाल कर रखें और एक बार उसमें क्लिक जरूर कर दें जिससे कि आपको जब भी मोबाइल अवेलेबल हो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए दोस्तों बात कर लें कि अगर आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप है तो बहुत ही अच्छी बात है आप इसको बुक कर सकते हैं आसानी से क्योंकि गूगल क्रोम में आप कुछ एक्सटेंशन लगा सकते हैं जैसे कि आप फ्लैश सेल लगा लें प्राइस ड्रॉप ऑटो बॉय भी आप लगा सकते हैं उसके द्वारा भी आप उस मोबाइल को बुक कर सकते हैं दोस्तों अगर आपके पास लैपटॉप डेस्कटॉप नहीं भी है तो आप अपने मोबाइल से जो की ब्राउजर होता है उस पर भी एक्सटेंशन लगाकर इसे बुक आसानी से कर सकते हैं फ्रेंड्स वीडियो में इतना ही अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें और अगर पहली बार आप मेरे चैनल नॉलेज पॉइंट पर आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कैसे लेटेस्ट आपको फ्लैश सेल का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में जब तक के लिए जय हिंद जय Bharat thank you for watching